صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ترہتر فرقوں میں سے بہتر جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا صبح تو نا ایک عجیب اتفاق ہوا میرے ساتھ لاسٹ ویک ہمیں ایک جگہ پہ بلایا گیا دعوت پہ چائے کے لیے اور ہمارا ادھر استقبال کیا گیا جیسے السلام علیکم اسلامک ورلڈ آرڈر کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ Umar Sami Khan is here and along with me is Awais Naseer کیونکہ لسٹ میں نے آپ کو لاسٹ ہی بتایا تھا کہ ہم لوگ ویکلی سیشنز کر رہے ہوں گے جس میں ہم لوگ بہت سارے کویشچنس جو کہ ایک ناقص ذہن میں آتے ہیں about our existence about Islam اباؤٹ نظام سو آج ہم اگین یہ سیشن کر رہے ہیں اور اس میں کچھ کویشچنز ہمیں اپنے uh, people who are subscribers on YouTube ان کی طرف سے آئے ہیں کچھ ہمارے ریلیٹیوس کے دوست احباب کے کویشچن ہیں so I am gonna start my first question تو ہمارے ساتھ اویس نصیر موجود ہیں اور آج میں اسٹارٹ کروں گا ایک بڑے اہم سوال سے اور اس کا جواب ہم لینے کی کوشش کریں گے اویس سے اب on on Islam has to see on it so was بڑا ایک عجیب اتفاق ہوا میرے ساتھ لاسٹ ویک ہمیں ایک جگہ پہ بلایا گیا دعوت پہ چائے کے لیے اور ہمارا ادھر استقبال کیا گیا جیسے وچھری کونچ کتارہ بڑا استقبال ہوا اور ہمیں چائے جب آفر کی سو چائے کے دوران انہوں نے ہم سے پوچھا کہ ہو آر یو تو جو ہر بندہ جواب دیتا ہے میں نے اپنا نام بتایا مخاطب کرنے کے لیے ان کو ساتھ ہی پھر انہوں نے کہا کہ واٹ ایلس سو میں نے ان سے کہا جی آئی ایم اے مسلم تو پھر ان کی مجھے باڈی لینگویج سے فیل ہوا کہ they want to ask more and that was enough I believe یہ کہہ دینا کہ آئی ایم اے مسلم پر لیکن وہ پھر انہوں نے کچھ اور اور اور میں بہت کچھ پوچھنا تھا تو میں لاجواب ہو گیا تو آج ہم جواب لیتے ہیں اس اور کا اویس نصیر سے اور مجھے اویس نصیر آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم مسلم ہیں اس سے زیادہ بھر کے ہمیں کچھ اور بتانا چاہیے اللہ الرحیم سب سے پہلے تو عمر بہت شکریہ آپ کا اگین اندر سیشن کے لیے بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے کہ ہمارے لیے یہ کافی ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اصل میں اللہ نے ہمارے لیے جو نام چنا ہے وہ مسلمان ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ صورت الحج کی یہ آیت نمبر اٹھتر ہے کہ ہوا سماکم المسلمین من قبل و فی حاظہ لیکون اور علیکم و شہیدا علیکم علی شہادا کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس کتاب قرآن میں بھی اور اس سے پہلے بھی یعنی ہر امت جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے نبی کی پیروی کرنے والی ہوتی تھی اس کی اطاعت کرنے والے ہوتی تھی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانے والی ہوتی تھی چاہے وہ آخری امت نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو یا اس سے پہلے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی جو بھی پہلے انبیاء ہیں ان کی امتیں تھیں ان کا نام بھی اللہ نے مسلمان چوز کیا تھا کہ ہوا سماکم المسلمین کہ اللہ نے تم لوگوں کا نام مسلمان چوز کیا ہے اب یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے لیے یہ کافی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلوائیں اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں تو آپ یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ آپ اپنا فرقہ نہیں بتائیں گے کہ آپ دیوبندی ہیں سنی ہیں بریلوی ہیں شیعہ ہیں اہل حدیث ہیں وہابی ہیں پتہ نہیں کیا کیا نام چل رہے ہیں مجھے تو سارے آتے بھی نہیں ہیں تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے اور اس کی اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے صحابہ کو خبردار کر دیا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ ابو داود کی حدیث نمبر 4597 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے پہلے جو اہل کتاب تھے وہ بہتر فرقوں میں تقسیم ہوئے اور یہ امت ترہتر فرقوں میں بٹ جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے پہلے کی جو امتیں تھیں وہ سیونٹی ٹو ڈیویژنس میں سیونٹی ٹو فرقوں میں ڈیوائڈ ہوئیں اور یہ والی امت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سیونٹی تھری سیکٹس میں سیونٹی تھری فرقوں میں سیونٹی تھری سیکٹیرین ڈویژنس میں ڈیوائڈ ہو جائے گی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگلی بات بتائی وہ بڑی پریشان کن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ترہتر فرقوں میں سے بہتر جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی الجماع ہے یعنی کہ جو کتاب جو فرقہ تو نہیں کہنا چاہیے جو لوگ پوری امت میں سے جو لوگ کسی بھی نسل سے کسی بھی رنگ سے کسی بھی علاقے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں چاہے ان کے والدین علاقہ کسی بھی خاص فرقے کو ماننے والا ہو کسی بھی گھر میں وہ پیدا ہوئے ہوں وہ الجماع کے ساتھ جڑے رہیں گے تو وہ یقیناً جنت میں جانے والوں میں سے ہوں گے یعنی کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین اسوا پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کو چنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کی وہی وہ لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے اس کے علاوہ جس نے خود کو کسی بھی اور سیکٹ سے کسی بھی اور ڈویژن سے جماعت سے ایسوسیٹ کیا اس کے لیے بڑا مشکل ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ کہیں ہم سب اس جماعت میں شامل نہ ہو جائیں ان بہتر جماعتوں میں سے نہ ہو جائیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ جہنم میں جائیں گے لہٰذا ہمارے لیے جو اللہ نے نام چنا ہے ہوا سما کو المسلمین ہمارے لیے یہی کافی ہونا چاہیے کسی بھی اور فرقے جماعت سے خود کو ایسوسیٹ نہ کریں ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اپنے آپ کو سنت کے پیروکار ضرور کہلوائیں ایک بہت بڑا ایک فتنے کی صورت کریٹ ہو چکی ہے کہ جن لوگوں نے اپنے ہی اماموں کا سلسلہ چلایا ہوا ہے دین اپنا ہی بنایا ہوا ہے اور احادیث سے چیزیں لینے کے بجائے اپنے سو کالڈ اماموں کے اقوال اور پتہ نہیں کیا کیا لیتے رہتے ہیں ان سے ضرور خود کو ڈس ایسوسیٹ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے ضرور ایسوسیٹ کریں اور اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا پسند کریں یہی سب سے بہتر ہے اور یقیناً یہی وہ رستہ ہے کہ جس سے انشاءاللہ اللہ تعالی تعالیٰ ہمیں جہنم سے نجات دے گا اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنے اور فرقہ پرستی سے نجات اتا فرمائے thank you so much for detail response in the light of Quran Hadith اور میری بلکہ یہ جو بھی یہ لوگ تو اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ہم صرف یہ چیز امپلیمنٹ کر دیں we we start calling our self Muslims so اس میں سب سے جو پہلی چیز ایلیمینیٹ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ we will stop thinking low about anyone so ایک ہم ایک ایگیلیٹیرین اپروچ سیٹ کر دیں گے we we start treating everyone equally کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا وہ ویس کہ آپ بہت ساری فیلڈس میں جاب کے لیے جاتے ہیں یا کسی اچھے نئے کام کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو اس پہ تولا جاتا ہے سو اگین اے ریکویسٹ کہ if we can all be good Muslims and start treating everyone equally